love bite. Yo yo, what's good my man? mambo vipi? sana wazee nimetoka za karibu sana. hii baba. Au unataka kitu kama ipigwe maji, Maji iwe safi. This is an emergency. 001 Nikamate shingo shingo, wache malavu lavu bite lavu bite, wajue sipo singo singo, wakinyona nawe wazira wazira ukitembea nyuma bingi bingi, kitovu ni kipindi shanga bangili nani pagami kiwiliwili tukiwa wawili wawili wawili miuno kihindi chorichori navyojua kulisaga kachiri nani pagami kiwiliwili tukiwa wawili wawili wawili maonyesho navyodondosha kapota boki unobambucha wamera ukaminikesha walikutaka wakakukosa ehe idondosha idondosha dondoshe dondoshe idondoke yo idondoshe idondoke dondoshe dondoshe yo idondoshe dondoshe idondoke yo dondoshe idondoke yo haya dondosha krikiti kata kiuno binjuka ndo unanikosha hapo swadata fanya unavinuka basi dondosha sindimba chakacha mange kapuka walidondosha, fanya kunichachafya nizidi wehuka. Eh, nyonga umejaliwa, kakumba mama, utamu sukari ya miwa, uko mwanana, kweli umetunukiwa we mwana lana komesha wanokuvizia eh, waonyesha nyonga sogeze, nisebenzebenze benze highway Haya jibebebebe, ifanye una degedege, ilegezegeze highway Dondosha, idondosha yo, idondosha yo, dondosha, idondoka yo, idondosha, idondoka yo, dondosha, dondosha yo, idondosha yo, dondosha, idondoka yo, idondosha, idondoka yo. nataka nichungulie, ah, nichungulie. Inama nichungulie, ah, nichungulie. Inuka kwa juu tetemesha, ah, nichungulie. Inama nichungulie, hey.